canviat la manera de pensar l'estratègia de la ciutat. O sigui, el que estem fixant és on volem que estigui Viladecans dintre de 10 anys. En, en, en quins són els elements més importants que ha de resoldre la ciutat para garantir oportunidades a seus ciudadanos, para garantir la, mejora de la calidad de vida de la gente de Viladecans y para garantir que Viladecans, que una persona, per fet de viure a Viladecans, tenga más oportunidades eh, de cara al futuro El hecho de trabajar por misiones es porque eh, son, eh, en este caso, lanzamos cinco misiones de una gran envergadura y que por sí solas eh, el ayuntamiento no puede conseguir no pueden conseguir esos retos. Por lo tanto, tiene que buscar esas sinergias, esas alianzas con agentes internos de la ciudad, tanto como con agentes externos de la ciudad, para de manera innovadora eh, y tecnológica pues, conseguir esos retos y esas misiones de gran envergadura. Yo veo como una, una voluntat ferma por parte de ayuntamiento de trobar eines colaborativas entre la sociedad civil, entre, entre empresas privadas fundaciones fundaciones, intentar trobar una forma de tener un futuro mejor para nosotros y para nuestras eh, nuevas generaciones. Es de vital importancia que podamos trabajar conjuntamente si estamos hablando de ciudad. Entonces, la verdad es que el acto me ha parecido sorprendente porque no se suele hacer este tipo de actos, a la vez que muy necesario porque al final eh, si queremos generar confianza entre nosotros mismos y a la ciudadanía tenemos que generar vínculo para afrontar los problemas y los retos que tenemos y todos los, todas las misiones que se han propuesto requieren de, de mucha confianza, de mucho trabajo en equipo y de retos importantes.